Elle me un numéro, parle plus. Parce que j'ai réfléchi 5 coulots, mais 5 couleurs sont terminés. Tu vas les gueule au quartier elle adore les 5 tu Fais pas semblant de ne pas aimer, elle adore les 5 elle Et dis, vous travaillez dur, vous devez venir star pour avoir les 5 couleurs. Et parce qu'aujourd'hui, la vie est devenue très chère. Tu vas au marché, tu vas au marché, et à vision Et puis tu n'as pas les 5 couleurs. faut pas t'approcher. Et eh, tu me diras, oh, ils sont très chers C'est un et de b même qui est très bon Senkulu B Ouais Tous mes amis de W Vous salut Ouais C'est LK07 On est ensemble Ensemble Oui, W